maska se diši Na meni si meso Na tebi piše Da si ipak njeno Takav si kliše Nemoj da mi pričaš lepo Nikada više Baš više nikad sve to Sad nije ti čudno što se sa drugom budiš sad u toj sobi bez nas A sada jasno mi je Da greh si u stvari Nemir u glavi I dobro znam što ide Ja ne bi u našir Leci u glavi A bebe zašto piješ? Da njem si u stvari Sve ti tu pamtim I sve je tako kliše Al bebe Još jednu mi raspi Piše da više nisam tvoja Bio si čist greh Bar da sam bila loša Ne prilazi bliže Ne želim ništa od nas Idi jer idem Nek te ima ona Nije ti čudno što se sa drugom Budiš sad u toj sobi bez nas Ili da Navike čudo ti ljubinju dok ja ludim klubom gorim bez nas Gde sam? A, sada ja mi je Da greh si u stvari Nemir u glavi I dobro znam što ide Ja ne bi u naši Leci u lavi A bebe zašto kriješ? Da njen si u stvari Sve ti tu pamtim I sve je tako kliše Al beži radi radi Još jednu mi naspi